जब भी ज़िंदगी में आराम भरा रास्ता मिले तो समझ जाइएगा वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं जाता है मंजिल की ओर तो वो रास्ता जाता है जिसमें बहुत ठोकरों होते हैं बहुत कांटे होते हैं और बहुत मुश्किलों से पहुंचा जाता है वही मंजिल की ओर रास्ता जाता है जिस काम में अगर आपको आराम मिलने लगे तो समझ जाइएगा कि आप मंजिल से भटक रहे हैं आप अपने मंजिल की ओर जाइए और ठोकरों के रास्ता चुनिए और उसमें जाके सफल बनिए